Alors on a travaillé sur une 6,5 intercepteur de chez Royal Enfield et c'était vraiment un, gros coup de cœur pour nous cette transformation parce qu'on connaissait pas du tout la base euh, et, le fait d'avoir travaillé là-dessus on s'est vraiment rendu compte de tout le potentiel en fait de cette moto. Euh, aussi bien pour une transformation scrambler qu'une transformation café racer ou un brat bobber, enfin bref l'architecture du cadre est tellement parfaite qu'on peut vraiment tout faire en fait sur cette base là. niveau position de conduite sur cette base, on a une position de conduite qui est quasiment comme à l'origine, un petit peu plus appuyée sur le guidon, mais sans avoir une position qui soit trop inconfortable en conduite. On est vraiment resté sur un, sur un style sobre pour une conduite de tous les jours avec cette moto-là. C'était vraiment la seule contrainte qu'on avait par rapport au client. Il voulait pouvoir conduire cette moto tous les jours sans être fatigué au bout de 300 km avec la moto. Alors ce qu'on a fait comme modification sur euh, la Royal Enfield, on est parti sur un échappement un peu plus court que l'origine forcément pour avoir une meilleure sonorité et aussi une meilleure reprise du moteur. On a ensuite euh, modifié toute la boucle arrière où on est venu intégrer le feu arrière à l'intérieur. On a euh, fait une selle sur mesure en sky avec une, une imitation de peau d'éléphant sur les flancs et une imitation Alcantara sur le dessus. Ensuite, on a modifié toute la partie euh, poste de pilotage où on est parti sur un guidon un peu plus bas, des commodos, le compteur. On est ensuite parti sur un phare full LED à l'avant pour un meilleur éclairage. Et la peinture des différents accessoires aussi bien au niveau des carters moteurs que la peinture réservoir, où on est venu souligner le Royal Enfield avec une, fine couche de feuilles d'or sur le réservoir et sur les carters moteurs. aussi changer les amortisseurs pour des amortisseurs YSS. On est parti sur du full black et avec des bonbonnes de gaz pour un meilleur confort de conduite. La Royal Enfield se prête tellement bien à la transformation café racer ou scrambler qu'on a décidé de proposer une solution clés en main à nos clients. Donc euh, si notre client est intéressé pour acquérir une moto entièrement personnalisée, il suffit qu'il nous contacte par mail on prend rendez-vous, on fixe une date, on parle de tout ça, de son projet, de ses envies, et on réalise euh, son projet, son rêve.